wax waxa uu saamayn wanaagsan uu ku leeyahay horumarka kala duwan ee bulsha ay gaadho maamulka macallimiinta waalidiinta iyo ubadka wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee qudhacdheer oo ka mid ah dugsiyada dowliga ee ku yaalla magaalada hargeysa gaar ahaana degmada maxamuud haybe ayaa sameeyey barnaamij ay ugu magac dareen iskaa wax u qabso kani maaha kii koowaad balse waa wejigii labaad ee ay ku dayactirayaan daaradda dugsigooda isla markaasina ay ku dhigeen marmar tallaabadani oo keliya kuma ay guulaysan maamulka dugsigani waxay si ay kor u qaadeen guud ahaan bilicda dugsiga marka aad dugsigani dhex istaagtana waxaa indhahaaga soo jiidanaya halkudhigyada kala duwan ee lagu xardhay fasallada kala duwan ee dugsigani iyo weliba dayrkiisa dadkani idiin muuqda ayaa isugu jira maamulka dugsiga macallimiin waalidiin iyo ardaydii oo isu xilqaamay inuu qof kastaaba keeryoone ama majarafad uu dacalkiisa qabsado si markaasi uuga qayb qaato dhismaha dugsigani waxaanay uga warrameen sida ay ugu dhalatay in si wadaniyadnimo ah ay uga qayb qaataan waxaana ay bogaadiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsigani hoose dhexe ee qudhacdheer waxaanu annagu aan kaaga mahadnaqaynaa inaad qurxisay halkii carruurta aad wax ugu dhigaysay waxaananu qofkuna halkuu wax ku qabanaya hadduu qurxiyo wuxuu qabanayana wuu tayeeyaa ma marka waxa weeye waxaan ka codsanaynaa inay magaranaysaa ee wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa waxqabadka aad muujisayna kugu qiimayso ay kugu annaguna aan kugu qiimayno ya kolley anagu waan ku haynaa qiimahaasi anigu adeer kuumihiyo waad ogtay qabiilla kulamihiyo waad ogtay waan kugu qiimaynaya waxqabadka ka qabatay baa iskuulka ya weli maan arag qof sidaa iskuulka uga shaqeeya oo maamula weli nin maamula afar galaasna way haayeen markaa cid maamula oo sidaa maanta xilka isu saartay oo inankaa yare maanta iskuulka maamulaha ka ah oo soo martay ma ay jirto waxaannu leenahay annagoo waalidiintii ah iyo odayaashii xaafaddaba ah iyo waxgaradkii dalkaba ah waxaanu leenahay uu ku ammaanan yahay allaha barakeeyaanu leenahay dadaalkaa waxaa la yidhahda kan dadaal lama yidhahdo juhdu raacic baa la yidhahdaa juhdu raacic waxaa la yidhahdaa dadaalkii la yaabka lahaa ayaanu bixinaynaa aljuhdu raacic baannu leenahay waxa weeyaan ummadda oo dhan baa ku dayan karta cid kasta oo waddanka doonaysa inay qabata ayaa ku dayan karta meel cidla'a ah buu wax ka qaaday oo adiga arkaya iskuulkii siduu ka dhigay koone ilaa koone waxaad mooddaa madaxtooyadii baad dusha ka moodaa waxaan usoo kallahay waalidiinta waxaan ahay iskuulka marka waxaan usoo soo kallahay inaan shaaha u kariyo oon sharaabka u qoosho oon hawsha dhinacayga qabtaan u soo kallahay waayo waxa weeyaan dee baa dhigata meesha iskuulkuna oo iskuulka eegii iskuul fiican weeye maamulaha macalimiinta waxaan ku dhuwa macalimiin aad u tayale weeyaan aad u qiimale iskuul aad u qiimale weeyaan wallahi iskuulka fiican aanu jirin waayo tarkiisa imka bal waxa weeyaan waa arday waxa weeyaan maamula da'yar inta caruurta halkan wax ka dhiganaysay marka maanta oo iskaa waxu qabso annaguna waxaan muujinay mar haddii macalimiintii maamulkii meesha hayey ay maxay iskaa waxu qabso ay ku dhisayaan annaguna wixii karaankayagaan waxla kula qabsanno intii aan ku sugnaa dugsiganina waxaa aad ii soo jiitay arday aad u yaryar iyo weliba macallimiintoodii oo markaasi midna uu ciidda ugu gurayo ka kalena uu qaadayo waa shaqo ka duwan markaad aragto in iskooda ay isu xilqaameen annaga ka dumar ahaan saaka waxaan u soo kallahnay hawshaa dugsiga inaannu ka qayb qaadanno waxaan halkan ku karinaynaa shaahii sharaabkii baannu u qooshnay saanwijkii waannu usoo samaynay macalimiinta iyo ardayda ka dhisaysaa dugsiyada somalilan haddii la qayman lahaa wuxuu noqon lahaa ardayda dugsigan joogtaa ardayda ugu akhlaaqda badan ardayada waddanka runtii waa arday aad u wanaagsan sharaf badan qiimo badan si barnaamijkan waxa uga hadlaya waxa weeyaan waa in la dhigo barxaddii weyneed ee iskuulka marmarka wejigii labaad ama qaybtii ka labaad ee gabagabada ahayd maanta salaadii hore usoo kallahay si aan uga qayb qaato dhiska iskuulkayaga anigoo lacagtii bixiya haddana waxaan jeclaystay inaan ka qayb qaato oon xooggayga ku bixiyo iskuullada kale waxaynu kaga duwan nahay waxyaabo waxyaabo fara badan qofkani idiin muuqdaa maaha shaqaale dhisme ee waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee qudhacdheer cabdiwahaab xuseen ismaaciil oo qayb weyn ka qaadanaya shaqada ay hayaan waalidiinta macallimiinta iyo weliba ardaydu waxa uu ka warramayaa inta mitir ee maanta ay marmar ka dhigeen ilaahay baa mahad oo dhan u sugnaatay saaka waa wejigii labaad ee horumarinta bilicda iyo dhaxalka dugsiga hoose dhexe ee qudhacdheer sannadkii horey ahayd maalintanoo kale markii aynu halkan ku kulannay labadeennu ee aad iskuulkan oo aanu lix boqoloo mitir square iska waxu qabsaa marmar aanu dhigayno oy ardayda iyo macallimiinta iyo guddida waalidiintu shaqaynayaan aad qalinlow halkan nala joogtay maantana waa wejigii labaad oo afar boqoloo mitir square ayaanu mar labaad aannu samaynay iskaal xu qabso oo ardayda macallimiinta guddida waalidiinta saaka wax weeyaan waa aniga farxad gaarabay tahay sida runtiiya barxadda dugsiga oo lix boqola mitir squeer iyo afar boqola mitir squeer waa waxa weeyaan kun kilomitir squeer weeyaan kun kilomitir squeer weeye oo dug barxaddii dugsiga ah inaynu marmarkii dalka oo bilicdiisa iyo nadaafadiisa iyo quruxdiisaba wataa tan iyo intii loo magacaabay cabdiwahaab xuseen ismaaciil maamulaha dugsigani hoose dhexe ee qudhacdheer waxaa isbeddel weyn oo dhinaca waxbarashada iyo bilicda laga dareemaya guud ahaanba dugsigani iyadoo marmarkaa saaka la dhigayna uu noqonayo wejigii labaad ee lagu dhammaystirayay daaradda dugsigani